sókè òkùnkùn kọyọ náà fẹ́ tuntun àbòsókè ṣòfò ṣòfò gbégo ọbẹ̀ àná ètò ṣé yodó méjèèjò ẹ̀nà fẹ́lẹ́ ní èjèèjò. ó yá jẹ́ kí tí o àwọn ọ̀gá tí tí o yóò kẹ́ náà bí tí o àwọn ọ̀gá tí tí o. I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. There's something about you, there's something about you, about you, about you. your body, now your own, oh, baby. That's a video for me, I'll cause you. Cause I see your pussy, for your body, oh, baby. suffer for me, oh Mama, sweet mother, ah, sweet mother, oh. oh, Only when I no shop, my mother no go shop. When I no sleep, my mother no go sleep. Hey, she no dey tired. matter. I no go forget this suffer where you suffer for me. You say, thank you, thank you. On behalf of the latest couple, ẹ ṣe é níbi tẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ ẹ ṣe é ní. Jehovah. Jésù Kristi. Michael mímọ́. Ọlọ́run gbogbo àgbáyé. Ògo ni forúkọ rẹ̀ lókè ọ̀run. Ògo ni forúkọ rẹ̀ lókè ọ̀run. Ògo ni forúkọ rẹ̀ lókè ọ̀run. Adúpẹ́ níbi tẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ adúpẹ́ níbi tẹ́ bá dé yìí atúndúpẹ́ ibi tẹ́ ń bá wa lọ ní ayọ̀ ní ògo àdá ọjọ́ ọjọ́ pé ìgbà sì kò ní ìdílé ọkọ ní ìdílé ìyàwó kò jẹ́ kí láburú ṣẹlẹ̀ ohun tó máa ń ṣẹlẹ̀ tẹ́yẹ fi máa sọ ọjọ́ ayẹyẹ síwájú ó jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ ní ìdílé méjèèjì ògo forúkọ rẹ̀ lókè ọ̀run ògo forúkọ rẹ̀ lókè ọ̀run ògo forúkọ rẹ̀ lókè ọ̀run àfi ọṣì alága nítorí pé ìwà ló ní jẹ́ alpha àti omega àfi ọ ṣáájú àfi ọ kẹ́yìn jọba láàrin wa Olúwa jọba láàrin wa ètò náà ń tẹ̀síwájú Ọlọ́run gba gbogbo ògo ìdílé ọkọ Olúwa wa èrè ìgbéyàwó Olúwa ilé wọn lọ́wọ́ ìdílé ìyàwó olùwàwà pẹ̀lú wọn èrè ìgbéyàwó olùwàfilé wọn lọ́wọ́ sátani má jẹ́ wọnú ìgbéyàwó yìí èṣù má jẹ́ wọnú ìgbéyàwó yìí ọmọ ni adé ìgbéyàwó bàbá mo wí ní orúkọ Jésù ẹ ò ní yí àgàn àgàn ọmọ àgàn owó àgàn àlàáfíà ó yá ọ̀rùn kó lé ní ìdílé náà kan tó wá sí ní lónìí nígbà táwọn máa padà lọ sílé àwọn ní délé bá ikú àwa bá a láyọ̀ ọ̀yọ̀ ayọ̀ tiwa kò ní pàdé ìbànújẹ́ ẹni tó ti ṣerú ayọ̀ báyìí ní orúkọ Jésù ìdìbàjẹ́ kò ní dé bá gbogbo ẹni tó tún rokàn láti ṣerú ẹ̀ ní orúkọ Jésù ọ̀run kò gba gbogbo ògo bí ètò náà ṣe ń lọ olùwàjọba láàrin wa Sátánì ṣọ̀tá ẹ̀mí olú alẹ́ jìnnà ságbó yìí nígbà táwọn parí ohun gbogbo táwọn máa lọ sí ilé aṣọ wa nìṣó yà wá sí mímọ́ ohun ìrìnsẹ̀ tí oníkọ̀ọ̀kan gbé wá síbí olú ayà sí mímọ́ bàbá wa àti ọlọ́run wa irú ayọ̀ báyìí là ń fẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ dàbí pé a wà nínú ọgbà édẹ́nì ìjìnlẹ̀ ọlọ́run gbogbo àgbáyé ayọ̀ rẹ̀ pàjọ fún wa sílẹ̀ o ìdílé náà bá wa dì wọ́n mú ìdílé ọkọ ìdílé ìyàwó olú àwà pẹ̀lú wọn wọ́n náwó wọ́n nọ́ra àmọ̀jọ́ ti ka àbábọ̀ gbẹ ní. àmọ̀jọ́ ti ka àbábọ̀ gbẹ ẹgbẹ́ ẹnu ní ìkẹyìn ayẹyẹ yìí. jẹ́ kó lè máa fọpẹ́ fún ọ. jésù kristi olúwa wa àmín lórúkọ jésù. thank you very much sir please arrive. ẹ jẹ́ ká jùmọ̀ kí hallelujah méje tó rí dá ẹ̀. hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah. Thank you very much, sir. Superior uh, Evangelist uh, Ezekiel. Uh, we celebrate you, sir. More grace and more anointing. Thank you very much. Please, a round of applause for him one more time. Thank you very much. Um, so the couple, please, we can have a seat. We can have a seat. That prayer was so intense. I promise you that if you guys don't pray for the next 10 years, you are covered. That prayer, ah, that prayer, it took over. So very quickly, we'd like to recognize uh, some of our guests present before we go over to the chairman for the opening remarks? Yes, thank you very much. The first person I have on my list here is the other person. Anyway, you are just wave your hand recognition purpose. Mama Kayode, are you here? Is she here? Is she here? Just wave your hand. Oh, God bless you. Please celebrate her. Celebrate her. Let those hands together. God bless you. I also would like to recognize uh, my Excellency the Chief of Staff of Lagos State. Please a round of applause for Mrs. Omotayo Hassan. Please a round of applause. Please a round of applause. A round of applause. Thank, thank you very much. much. thank you for joining us today. And also, Yes, the next person we have here for recognition also is the other person than uh, Mrs. Buki Sapere. Is she here? Just wave your hand. God bless you. Thank you for creating our time to come celebrate with the latest couple. Please celebrate her. Then those hands together for our please. Thank you. So, uh, the next people I'm about to recognize are legendary.